щ, ща, ща, щ, щ, ашты, амш, амшын, анаша, ашха, ашты, ащапы, пшба, аеща, общаша. Аш талары, аш, Аша. ашт, ашыр, шара, Шәкы. амш, Сара саша, вара, ваша. Бара башьа. Яра – яща. Лара – лоща. Дара – роща. Сара Аш сфоит. Сара ашәыр бзиа избоит. Ахра амшә ибеит. Ашәҭ ԥшӡоуп. Инал, уара амшә убама? Мап, сара амшъу сымбэдзит. Сара амшъу ащтэ збейт. Сэща амшъу ибейт. Амшъу зипшыраз? Амшъу дун.